Э, для тех, кто не в курсе, где будет проходить лыжная гонка зимой. Будет она проходить вот по этой тропе и идти дальше туда. Ты что, ебанутый? Что ты там делаешь?